Prince, maman na youstra merci na bino nionso boza vraiment branche na emission na bike bopesa nga confiance vraiment bo s'abonner massivement ka nde ko s'abonner ka vraiment na musala kitoko na saila ka bino merci na famille musai mobimba là je vois mon bébé chéri Jolina ikuku mu famille ikuku mu mobimba boza na vraiment branche bobi que l'émission na nga na yembela ka bino ba nionso na yembela bino ba pasteur pasteur ba banganga ba maître eh, boyebi vraiment mais lelo na jete aile na nga moko na maître spirituel balobi héritier mm, 48 mémoire eh, ebembe la courbure wana kakombo motu moko deja mpe boyebi asala succès mpenza ebele na domaine ya catch lelo nayambi ye lokola maître spirituel bonjour maître Oui bonjour maman journaliste. Un mot gentil na bato nionso bao lando na minute oyo. Voilà, merci boyoki vraiment bambote na bino maître okoyebisa biso kotala oyo tomonu mwa moke mais malgré tobi koza na bacapacité spirituelle ya niveau ya likolo maître eza mbala liboso na yango na émission okobetela biso histoire na yo Parcours na yo nanu na monde ya catch okota na en 2000 to banda nanu na monde ya catch pour le deuxième parcours obetela biso na monde ya spiritualite. Oui, merci. Donc, na monde ya catch en tout cas nazalaka fanatique ya Kabo wa Kabo hein, Fuma Mbanza. Eh, Kabo wa Kabo nazalaka pena fanatique na ye na Tata Mpoya. En tout cas soki bazo bunda nga fa nalandaka na sima po nazalaka grand chuteur pe nabetaka shit avant bango babanda mambo ya catch nga nazo beta shit nde nazalaka sikoyo ko aimer bango makasi mingi nde natiaka pena tission na nga na kati ya mambo wana okota yango ezala na age nini wana 8 ans nazwaki internet eh Aime pourquoi oyebisa biso combat na yo ya liboso oyo obetaka mpenza osaka vraiment vraiment te nakomi mpenza maître ezaka bebundana na ah, bosana hmm. depuis de 94 ti lelo en tout cas mpe nakotya na motu te fana bosana Bosana na na cadre ti lelo 2020 en tout cas naza pena ko na bundi trop ndi pena en tout cas na ko yeba lisusu te eh pena ba ba betani na pona oui oui oui oui ndeti nani eza na bato ba betanga ndeti moto abetanga ye robo fender eh robo fender nde abeta ngai Sikoyo yango wana te moto epesaka yo kanda okota na monde ya spirituel mingi betela biso ndono okotaka ndeni bon kokota na monde ya spiritualité mm. ezaki nga nano naza naza nano koko na ngai oyo abota mama oyo ya ngai c'est le fait prophète papa onda en plus eh. oh, wana komata likolo ezala baleson te ah. atikala nde kosala mambo wana te Nani vieux na nga Zacharie à l'époque ayaka ko filmer na kati ya lofumba le Congolo hein cercle ne pesa ba prière na bato na ye eh, ayaka ko filmer donc ezala na lokuta ezala lokuta soit kufa ndeni donc ezala na kimi mwa question na nga mais tozonga na donc kufa na ezala ke ndenge ezala kaka ti Merci eza ka ndenge boko belelo pe ndumba batu bayoki ke ozalaka ndumba mais ba filma ngo te c'est ça Voilà, euh, continuer spiritualité na onde no. Oui, spiritualité na ngani na continuer yango puisque nde na landa na talaka sikoyo na banda na puisque nazalaka dirigeant mm. na église ya ya ya tata onda na tobanda ko yemba na nazala donc dirigeant ya ya ya chorale ya la voix du prophète. Mm. La voix du prophète, na ye kotala boye. Mais tala vie na nga mpoy abandaki koya na na kati ya nani ya ya eglise maman na ye defunte maman na ye azalaka choriste munene ya Congo central na kati ya eglise mais ye abandaki koya koya kaka ndenge ezalaka na koremercie nani atali nga ndenge nabanda kobeta bato nazaka courage makasi lokola babana ngani baza beta bashite kosala boye Na pamba pamba en tout cas natikala kobeta mateke na ba bagarre de rue ya bana mike nazalaka mpe ke chef d'equipe ndenge kuluna ndenge ezali ke oboye mais nga sikoyo so nakoti ka en tout cas fana niata après aye kozwa nga petit yo foya ba entraînement ba nini tututututu nabandi kokima mpe mbanza nzambi nazokendaka mbanza mumbe Mamba na nzambe bakenda na bango na après ye soki alingi obunda nga fana kota na bana ba demonstration bakotya batie pina moto ezopela makasi fana beta shit moto etutanga te naleka otango babeya nga nano yoga petit yoga po babaja bayogiste kozwa lokolo kotyawa kosala tour atuka na bandako travail yango makasi na ndenge Talika moyen te fona liaka kindoki ya butu. En plus azala na ndoki ya butu. Azala na ndoki ya butu na makambo nanga butu donc normal. Hmm. Eh, nani ya sikoyo musuni oyo ya kisi ba nini tout. Mais kindoki pe na butu wana pe eza métier oyo ya nga. Na petit na nga diable oyo ake Congo central ko azala kia. Donc yola pe to vrai bandoki ya butu ba chore pe na butu. Wana ko sala aventure te. Hmm. Eh, wana pe to défendre na makambo mususu. Kota butu so salaire ata na famille fo longa. Voilà, merci, c'est bien répondu. Euh, maître Okwebisa, biso biso toyoka ke yoza petit ya edingwe. Donc ba biloko na ope mususu ozwaka pe epa ya ya ya edi ya kon na bino na maître na bino nyonso. Donc ye pe mtapesaka pesaka omo ba biloko ndambo mais na oke autangi ete quoi. batangaka likambo oyo eza reel oyo eza reel te na ntango moko Mais a contribua pa na nga na yeba nzela moko boye na spiritualite. Ah, alakisaka yo ka nzela. Alakisaka nga nzela ke omoni awa soki obeti boye pan, otouche boye nzela na yo. Si. Voilà, merci, merci beaucoup, merci beaucoup. Euh, siko ndenge ozotalela makambo yango na spiritualité nde okomi il faut bakisa babiloko mosusu to bende okomi mpe na stage ya suka oyo balobaka 36e chambre nga naza docteur ya métaphysique mm. en plus naza inspecteur ya monde invisible direction inconnue siko nakobakisa neti nini te mais ya msu eza ba recherche mosusu mpe ndeti place ngani siko nakomopesa na siko donateur nakomopesa banke bisa na congo tozaka na yo oh. mais oyo akotya tembe ayaba na koloba siko salaka boye hmm. lukake no oyo atye tembe aboyi héritier etutisa biso yo sala boye hmm. ya azongisa boye ocomprendre otala réalité na réalité te Ozo comprendre nini? A part ça eloko mosusu eza te. Donc nga naza na nga banque du sang. Soki bango ya mayi, ya l'eau, nga naza sikoyo ya makila. Po muana abika, mutu abika, makila nde. Mais sikoyo yo oyaka to nayebi koza na Congo et puis actualite ndenge makambo ezo leka na Congo que Denis Lessi aboyi vraiment Edingwe alobi na domaine ya ya spiritualite Edingwe aza eloko te. Na ndenge akati na ndenge makofi pena ondima ye mais ndenge ke Edingwe alobaki ke Mais eza te que na spiritualite edingo apesa nga bien nini. Na ko repondre na question oyo o questionne nga pona Denis Lessi aza aventurier total. Donc te. Denis Lessi aza maman aventurier total. Koyambe abosani na kolakise verre ya gena bana omela na vitamine na matete awa. Bino na ye bozalaka na ye. Nalobi na yo boye na tokolakise donc tokolakise te na kolakise verre ya gene oyo abandaki komela Mais ye ba boya na ye ngo to ba melaka na ye. Mais mabe eza te yoka yoka yoka siko na yebisa yo. Ako boya edingwe te po Denis Lessi ndenge aza place wana po akoma Denis Lessi eh, c'est edingwe moto na ngenge. Omoni biloko mususu vieux edi yango tolobaka na vieux kino vieux kopeselaka bango espace te ta neti na motema mabe nga nazalaka na ngo vraiment bato ba bato moko pena ke ntango azobeta ntango ye soki aboya edingwe po aza zoba nabenge pena nga petit héritier nalobi na Denis Lessi aza mama na vadi mama na zoba Kiee ezala ke olanda mutu hien suka nde ya makambo soki okangi soso na na kisuka na ye pa alongwe akeyi yo rate mais soki ozui na makolo normal aza aventurier aloba na edingo esu bongo te asenga nde edingo pardon atika buzoba eya boyi nde mamba pardon na obi ana nzambe oyo aleki ba nzambe na bino nalobi eh attention Kozua litanga ya mayi bien kanti na mayi obwaka na ocean ekoloba eloko te bien kolongola deux citernes ya mayi na ocean ekoloba eloko te ye aza na nzambe oyo aleki biso selon ye mais nalobi premier fils de deux anani eza lucifer mpo na nini nzambe nasata mpo ani mpo ye nzambe oyo aleki biso mpo na fina makambo nyonso te Aza aventurier aza mama na aventurier pena zoba zoba aza zoba zoba pena kizengi ama yele te ya koloba mabamba mwana pa edingo te voilà tomoni deja okomi monte na biso so omoni ozwi denilesa osali mpena ya mystique nayekitisamo esprit eh, okoyebisa biso na spiritualité babiloko nini oyo osalaka Po tomona na ba pasteur bakoma yo zwa ba biloko epa na bino seke bino nde mutu bosimbi makambu eloko nini ma maladi ndeti nini oyo o traitaka. Bon ngai ndeti na ko traite maladi oyo eza na ngo te ke docteur abetaka tonga oyo atangeli nga sikoyo maladi oyo ya nzete. bayebi nini bakoki mais mutu mususu mpe atali yo lelo il faut oyebisa il faut otanga na monoko akenda salaka boye nga so oyeni wana siko te wana eza ko dévoiler secret ya mutu quelque part abatami kote moko boye mm. ndeti mwana na ngai oyo abeti 12 mwana libumu mm. kombo ni prince prince wana aza ndoyi ya ya sere na biso petit biski ndobika mm. Banda na banda kobotisa na nga basi mwasi ya liboso oyo a complique ngai na mwana eza kaka tance ya jogo ayende pe ako donc de fois te yo kutu plus que sirene yango epesa ngai pe kanda na tali na tali po connexion na ngai bloquer nakomaki nazolata lipapa moko boye donc ekatana na coin mais fana bima kaka tali boye moyen eza te kaka mwana wana avandi boye asimbi nga na mandefu papa banga te eh. lobi okozwa mbongo yela so badole minene po wana okozwa so badole te bikomi na systeme ke na bimi na ke na ye na sombi bombo na poche na epesa mwana mwana olinga papa kobanga te abeta kutu tour pa te bana bayebi ke papa asala mais sikoyo na intuition na ye po wana kisimbi Kisimbi te que marque moko aza deforme mutu munene misu mais aya kisimbi ya esprit na beta tout pa masa na nga moko boye donc bureau na nga pena Mike akomi boye mai ye pe moto na nga pe susu mwana Congo central kabela nga 5000 francs congolais na longwe de salon motima tete na beta makolo boya kozwa moto na kotikaka bana bayaoso mama tala bakabeli nga 5000 mwana ntango azwi atali alobi papa ya kobanga te kozwa mbongo donc eza mwa mpasi navanda kaka boye 6 heures ta nazwa mbongo na 4 heures 15 oki mpena kokoko ebeti badiable abenga kota nafukami nasambelisangi na eleve nabima kaka boye valise etoni ezalaka frein te eh. nazwi nabima ma eloko ya liboso nasala eloko kado mm. yaka nosomba na eloko oyo nasombeli napesi contact na bakombo na ye nalingi maboko me ngai naza na mapeto Oza dejà likolo po nga dejà pe na yoka ba sango na yo eeh ebembe na courbir ndoki ya gentil eeh ndoki ya gentil betela biso mua elongua to sentir peut etre wana diable ye moko ata demonstration te eh eh eh nga mama makofi te pardon betela nga elongo mwa bana poto ba sentir ke baa na maitre na kati awa nde toza awa na maitre Eh, bana poto oyo oh, biye verte franklin o oh, franklin mama e eh, o oh, porte mone magique e Yango oyo motema wana etindi ozo ozwi ozwi ya sere tya na poche oke ochange yango ofuti kalbina ana obeta merci beaucoup ezaka juste mpona musée galerie ya menabike Eh, billet vert vraiment nga nayebi dollareza ya kozongisa te eza ya kozongisa te nazongisa te yango mpo nakotisi nazongisa te maître eza ya ngai okabeli nga merci na bino nyonso bana poto vraiment nayebi ke bolandaka émission oyo wana mposa ya porte monnaie magique nayebi ke maître aza awa maître soki bacondition ezala nino kaka yelanga moto mais soki moto oke kosenga aide mm. apesi yo condition eza bakabeli yo motuka bapesi yo contact otambola Mais soki bapesi yo condition seke po vivre te po osala pe makambo yango te kasi un bon docteur na ntango azobeta otonga koloba teke mpo nabeta otonga eh, lobi eh, bongama boye zala boye te abeti otonga bango iso ozotala yango eza yango ekepai te ekepai te wana eza ya yo ekepai te donc eh, nga condition na ngai eza kaka na ntango questionne nga na répondre yo bango nde faut ba ndima nga nga na kondima nani te mais eza pe ka musala il faut nde il faut bondima na kapeti na ndima ka mutu a orienta nga shodan eh mm, ka ye ye wani si mais dingo to euh, ah mais toyebi ke toza na dingo vie eh, dingo toyebi toza na naye pe dingo pa maître maître spirituel ya ba ba élève na ye Yo pe ozalaki elève na ye te? Nazalaki elève ne te, nazalaki na club na ye eh mais elève te attention mwana oyo ozo bokola na ndaku ya yo te ya yo te oyo ya yo ya yo eh donc na tangu naza na club soki naza na droit ya ko kende na nga pe na na droit ya ko zonga neti na palais ya edingwe nga kutu nazalaka kutu donc medecin sans frontière heure nioso olingi na kota na koti tala mais yo ondimi ete boke kota? Bon nazo loba verite nazo boya ye te mais nazo loba verite mama bolinga toloba ndenge nini Te papa loba na. nazo finga te mais nazo loba verite ngai edingo aforme nga te nayebi edingo moto aformaka moko aforma catcheur moko na vie na ye c'est bijou kinzamvue te c'est tout vie na nga wana Eh, mobali ya ya sœur na nga sola sola voilà ba mama beauté sola voilà edingo aforma kaka bijou soki moto aye naza elève edingo akosi yo Catcheur nionso tout bien mysterieux akoki koya ke naza eleve edingwe akosi yo atangi heritiers olobi naza eleve edingwe nakosi yo mais naza petit ya edingwe ozo comprendre naza petit edingwe donc pire petit na ye quoi bongo wana mibengaka chef d'etat major ya ba civil nionso pe ya ba fetichere nionso oyo ekozala boye bo batindi nga mbala moko trone na bloque na ye na Eh, mais naza elève na ye te. Voilà, merci beaucoup. Merci vraiment au salon. Mais eloko mosusu na koluka kobakisa mm. vie wana aza vie na biso. Mm. Alors yo Denis Lezi omoni kaleso wana oyo oyaka nango ochange bapesi yo etoboko okende puiske orespiraka baesprit ya bato ngai nayebi nini nakosala pa vie wana tala siko asuivre nini ekoleka ntango edingo abandaki koloba ke tokokoma 2020 2018 Toye na 2018 po tokota 2019 baya bakoloba boye bakoloba bakoloba boye ba pasteur boye boye ba makambo na bino eleki toye na 2000 2020 boye lisusu bolobi toye 2021 deniles se respecter na bato oyo ozalaka na bango baya kotikela ko mbongo ya kolia ya mabonza chaque jour soki olingi okota na biloko ya sentiment mpe ya salite omanke pere oyo aluka salo mpe apesa yo Good make père oyo aluka sala yo keba nalobi na yo keba nalobi no keba tala neti te eh, neti eh, frère Patrice azali mosali oyo aluka ko cadre bato azopesa mateya soki oleka frère Patrice afinga musicien afinga féticheur afinga boxeur afinga karateka afinga catcheur non totika biloko wana Na lobi te que non na kumbisi ye mais na lobi par rapport ya makambo oyo azalaka nango mais Denis lessi keba keba po oza zoba mwana muke ya mayele te makambo olingi osala pa edingwe keba keba keba Voilà, merci beaucoup, merci tokomi dejà na suka ya emission na biso. biso canal de star eh, numero ya, ya maitre ekozala affiche wana na opesa ye mpe dernier mot apesa mpe numero na ye na bino bato bozotala ye merci na yaya na ngai ya motema herve musai mfamille musai mobimba bh4 ordela musai donc boza tellement ebele sona nao na otanga na olekisa balobi tansi ya jogo bote motema ya maitre eh, yo wana maraville ya mara yo wana danseuse abinabina Henri ngonda wa coach balobi branche ya tongo merci na bino nionso vraiment bozala branche maitre dernier question na nga ezaka bien mauvais souvenir nini oyo ozua na musala oyo so opesi biso kaka mauvais souvenir o dedicace bato oyo baolanda na minute oyo ya monsieur Silina mauvais souvenir oyo nazolinga nde nazua mm. fallait nde ba ancetre ba frappe nga nakoma koka Mais ti sikoyo bazo frapper nga te, bazo pesa nga pouvoir docteur ya metaphysique, evolue kaka kenda kaka po ozo aider malamu. Donc na chemin na yo o passa na ba ba moment moko difficile te o pla o bayaki pe musala olobi te ah na moni pe souffrance ou bien ba demon pe ba beti yo ba ba lingi yo pe bazo felicite nga ko donc naza naza lokola likonga montre pa ba pesi nga grade mm. pa ba pesi grade puisque nazo kende tout droit soki kofrape bakofrape nga komona na bakwanza banini na vandi eh, Mais sikoyo ndeti nga kubas karansi memoire ebemba elakourbir ndoki ya gentil docteur ya metaphysique donc nanu nazua nanga problème moko te mama bana nga ayebi nazua na problème moko te mais na ndako ozonga no parent hein oh naza naza papa bana na ndako fo pe so okikanda moko beta mwasi mbata na musika ya temia oyo beti boye te ye na beta ke na spiritualité na beta ke pena soko na beta ka pena solo hmm. na ko bureau na obunda pe ata ba mwana ngaso na beta ye na longola pena lamba nazwi mpena likofi na nabunda mpo nabika te nabetaka mpena nazotala esiko nakomisa esiko adversaire akobetaka mpe bore kotinga na miso bamasta mpe abetaki mpe papa pardon ebimisa ma telefone abete normal nazobete mpena davantage nakangi mpena dan donc nyonso to erespiraka na bloke nabongisi mpena likofi oyo mpena babenga yango mpena etopelo balabie nanga siboliti aya kobuma soko nyade 380 donc likasi ya makasi ezali eh, ya mama ya bana mingi mm. eh, wana mpena eh, talaka mwasi akozwa ye wapi mm. biso bozalaki ata 10 ah, so bozalaki ata 10 mbela mato mm. nayebi te namonaki ndre azalaka donc ya liboso koleka meme nayo oza fidèle oh. chaque fois baémission natalaka émission moko bosalaka obwakaka mwasi no makasi bongo na obwaka nani Nakobwaka malanda yango ola lingo yiba mwasi nanga ke koma nakoma ya ye. Eh jamais eh to tchao musika yo ta muta ah, estume biso to tchao musika. Eh oui, boza na raison ko tchanga musika puisque attention bolingo ezaka makambo ezaka mystique. Eh. Mm. Euh, merci na pesi mama bana nga tansi ya zinga jogo yembe. Mm. Asalemi belé na pesi mara ba mbote belé en plus euh, na pesi minga olobe belé te tona champion sanka. donc bana bango nionso to mona kuna tanga ba kombo ebele eza te bango nionso kaka ba salami na bango donc na sangisi bango tout na koti bango na kati ya buka na pesi bango ba salami Voilà, merci, merci beaucoup. Merci pour s'abonner massivement na HD Consulting TV. Yamone Makambu, merci na famille Moussaï Mubimba, Djebel Moussaï,